к сожалению, не попал ни в одну модель, поскольку он попал в число этих 220 респондентов из 2330, которые, к сожалению, не предсказываются данной моделью. Тут в основном начале сгруппированы. Ну, допустим, возьмем 24 респондента. Соответственно, это респондент женатый. достаточно обеспеченный, высшее образование, работает, руководитель, живет в юго-западном округе, э, в пределах МКАДа. Мы помним, что эти две категории скорее толкают нулевую модель. Так, 24 респондент у нас его предсказанная группа все-таки единичная, то есть в совокупности с другими характеристиками он попадает в первую модель. Для него таким образом актуальна вот эта модель, то есть такой набор предикторов, и что самое важное, что именно вот таким образом они действуют. Таким образом можно спрогнозировать для людей с таким профилем. С какой частотой они будут водить своих детей в досуговые центры. Можно, собственно говоря, это сейчас сделать. Для этого мы оставляем выделенными только людей из первой модели для этого я уберу старые расчеты. Прошу машину отобрать только людей, попадающих в единичную модель, в первую модель. Здесь можно было бы учесть, что у нас 200 человек а вообще не попадают ни в какую модель, не предсказываются они. Но по сравнению с 2330 человеками, 200 это совсем немного, поэтому вряд ли они сильно испортят. К тому же нас интересует конкретно экспонент номер 24. Так вот от 24